やライガーさん IWGP のベルトってのは本当に重いんですねそうですね前に使いましたね当然のごとくさらっと新記録達成だよだがよこんなものはレイメーカーにとっちゃただの通過点だおいああこれからも 半永久的に誰一人レインメーカーを止めることはできねえなんでかわかるかおいレベルが違うんだよこの野郎レスリングドンタク2018の最後はもちろん この男に締めてもらおう完全無欠の IWGP ヘビー級チャンピオンレインメーカーカズチカ岡田マイクを岡田が受け取ります 3つ言わせてください1つ棚橋宏棚橋さん棚橋くん棚橋先輩まあどうでもいいや 強かったよ2つ V12 達成しました まあ、俺は正直記録にこだわりはないんでしっかり IWGP ヘビー級のチャンピオンの姿を見せていきます3つ特にありません と言いたいところだけど次のチャレンジャー誰も出てこないねまあおじけついてんでしょう、うん、まあ V12 を振り返ると丸藤ケニー鈴木柴田ファレー ケニー引き分けコーディイービル内藤真田ザック棚橋引き分けが1個入ってた。うん 次は大阪城ホールかな去年の大阪城ホール60分引き分けだったケニー・オメガケニー・オメガの名前を口にしました場内ケニーコールです ケニー・オメガが姿を見せますそしてリングに向かう去年の大阪城ホール決着がつかなかったこの2人12回の防衛のうちただ1人だけ岡田が勝つことができなかったのがこのケニー・オメガそのケニー・オメガがリングに上りました フィニー防衛戦でね引き分けのまま終われないんだよ去年は60分時間切れ引き分けだよもうさ引き分けとかなしで無制限でやろうぜ さあどうするケニーまあまあでももっといい試合ができるんだろうカズチそれは3本勝負 どうですか時間無制限3本勝負いいね楽しいねこれはしっかり3本勝負で あの大阪城ホールの続きを見せてやる。時間無制限3本勝負まさに前代未聞今年の大阪城ホールとんでもないことが起きます いやこれは金沢さん驚きましたいや前代無聞ですね時間無制限1本勝負あっても時間無制限3本勝負ですよ史上初ですよねこれ IWGP 戦に関してはねそうですね60分3本勝負っていうのはあったにしてもさあ岡田何を語るのかもう決定でいいでしょう 時間無制限3本勝負楽しみだねその試合も勝って V13 か1415いつも言ってるように V100 までいくからなそしてまたここにチャンピオンとして 帰ってくるその時はまたここ福岡にクアネロ雨が降るぞ